Hemen gurekin eh, Rosa Arloa Barrena, bera informatika fakultetetik dator, Euskal Herriko Unibertsitatetik, LSI zainetik, eh, Rosak, dakizuen bezala, oiko erabilpenetik aratago, kompetentziak, koordinazioa, kooperazioa eta autokontrola lantzen mudeleko jarduerak erabiliz. Izena potentia. Guztio ere hemen egoteagatik, espero dut eh, etekin atera dio Iesa Jozuela, Zen azken batean nire esperientzia, bueno, nerea eta beste bost irakasleona ere bada, eta foroak erabiltzeko beste modalidade bat da. Naiko iatxerekin, esan duenarekin lotuta dator, gauza batzutan guztiz lotua, bestatzutan batzutan irizpia guztiz desberdina daukagu, eta nik aurrez aurreko esperientziarekin lotuta daukat, baino esperientziak balio du baita ere egiteko eh, beste modalitatean, online modalitateako ere balioko dizue. Ez detuzte lehen ezkuntzarako balioko izango duenik, baino bai bigarren eh, derregorrezko ezkuntzarako eta unibertsitatearako eta noski ezpresentziasko eh, eh, modalitatetarako. Orduan, azalpena ba, izango da pixkatxo bat ez ingurua azaldu, gainetik forak erabili ditugun modu nahiko irudimenezkoa iruditzen zai dela, unibertsitatean iaz azaldu nuen eta beste modu bada etekin ateratzeko eta gure helburuak lortzeko. Iretxe komentatzen zuena helburu pedagogikoak, ba bueno, nik usten dut nire modalitate honekin, lortzen direla, beste zeharkako, unibertsitatean zeharkako e, eh, kompetentziak de erizogunak ere lantzeko, ez bakarrik irakasgaiari lotuta dauden, e, edo ikas materialarekin lortuta dauden kompetentzia. Ordan oso lotuta egongo da, bai e, eh, joanek eta bai iratxek esan dutenarekin eta osatze hori edo, espero de, e, baliagarra izan da, dakizuela. Orduan, komentatuko dugu nola, nola landu dugun, ze pauso edo bilbide urratxe behar diren gauza kondo joateko, e, adibide zornituko dut azalpen, e, azalpen hauek, eta azkenean ba, betiko ez da, emaitza, kondorioak, aldeko, aldeko gauzak eta, bueno, kontrakoak ere badaude, eta, bueno, nin alare oso baikorra naiz, eta ni, eh, joanek eh, esaten zuen antzera, beti ikusi behar da alde positibo ateratzen eta ez ezkorra izaten eta innovatzailea izaten eta barra. Bueno, eta gero eh, badago ataltxo bat esarpen eta asunak daude gardenki batzuk atzen jarrita. Ez dizkizuet utziko zehazki hemen daudenak gardenkiak beste batzuk zein hemen eh, eh, izen asko dago, argazkia da asko daude eta bueno, ba e, oiek babestu, babestu nahian izango dituzu gardenki guztiak, baina erditzen zio izenak eta jastalita daude. Orduan, eskura izango dituzue. Orduan, gauza da, testu inguruan mugitzen gira honetan, gaur egun Bolonia daukagula, eta Bolonia kaldaketa nabargarriak egarri dizkigula, eta horien artean, hemen interesatzen zaiguna gaur, hain zuzen da, kompetentzien jabetze hori nola gauza de, dezakegun, edo zertan lagundu dezaken gaur egingo degun hau. Aukera desberdina daude, metodologia desberdina jarrai ditzakegu kompetentzia horiek lortzeko, orduan. Nere irakasgaien hiru desberdina irakasten ditut unibertsitatean, Orduan, gehienetan erabiltzen dudan metodologia da learn by doing. Hau da, egiten ikasi eta horrek laguntzen zaitu barneratzen eta benetako problema reala dauzkagunean gogoratzen zer ikasi dugun. Eta horren arrastoa gera da dinez, da? Talde lana, talde lana ez bakarri taldean egiten dugun lana bi irun artean, baizik eta talde gela osoak ere nolabai kolaborazio hori lantzeko ere balioko digu gaur azalduko deguna, baina aldi berean, joanek esaten zuna, autonomia ere jorratu behar da. Ba hori ere jorratzen da eta trebatu egin bar dira, ja, e, kompetentzia horiek lortzeko, eta orduan gero benetan gelan zaudenean edo materia daukazunen aurrean gauza da materia eta gaiak landu egin behar dira, materia esplikatu behar da, euren aldetik ere jabetu behar dute, eta orduan askotan egiten duguna izaten da txandakatu ariketak, maila basu batean esaten denean, unibertsitate mailan dira ariketak, problema, problema errealak, e, lantzen ditugu, orduan. Gehienetan ikasleon eta ikasleen artean egoten da hor tirabira bat, Bai, baina guk ariketak egiteko edo problemak ebazteko ereduak behar ditugu, ariketa zerrenan nahi ditugu, baina ebatziak nahi ditugu, beti liskarra horretan eukitzen dugu, ezta? Eta orduan, irakasleok bestalde esan nahi, e, askotan daukagun helburua izaten da. Bai, bai, baina zuek egin behar dituzue. Nik eman, ditzaket batzuk, baina zuek egin behar dituzue. Eta nik askotan kosta izan zain, izugarri lortzea eurek zerbait egitea. Eta gero gertatzen da, azterketara juten direlea, eta azterketan denborik ez, etzaizkiela okurritzen, ez dutela beharrezko trebetasun hori nahiko landu azterketara edo neurketa horretara jun aurretikan. Orduan, esperimentu bat otu zitzaigu, barnera zitzaten behar zituzten jabetza horiek, kompetentzi horiek, eta aldi berean beste zeharkako edo beste obietu eh, eh, elburu pedagogiko batzuk ere izan ditzazken. Eta horretarako pentsatu genuena izan, izan zen, foroak erabiltzea ariketak egiteko. Eta oso modu pixkatxo bat berezi batea. Na, ba, klar, egia da iratxak esaten duena. Forotan, bai, zalantzaren bat edo zerbait argitzen da, batez ere irakasloak erabiltzen dugu esateko ba, gaurko eskola ez da ez dakin non baizik eta beste toki batean da, ez dakiz ere pe aldatu den eta horrelako abisuak emateko da. For, berrien foro, ezta? Eta hor da esan ez ez, gu foro erabiliko dugu eta behartuko ditugu erabiltzera. Baina erabiltzera ondo, eta gainera tartean elkarlana egin dezatela. Orduan, goxoki moduan, esan genia, parte hartzen duenari eta ondo egiten duenari, puntuak izango ditu. Puntuak, puntuak, bazterketako ariketak balira bezala, zentzu berean. Vale? Eta orduan, e, gure esperimentuak martxan jarren genuen, iaz, e, lehenengo lagulia betean, nik e, LCC irakasgaia, irakasgaia ematen da bigarrengo mailan, eta iruizkuntzetan ematen da, euskerako taldea dago, gaztelerako taldea eta inglesako taldea e, hor lau irakasle gaude. Eta gero, bigarrengo lau hilabetan beste irakasle ere erabili nuen. Da, algoritmoen diseinua. Informatikarekin oso lotuak daude, baino eraman garria da, eskalagarria da, edo zein arlotara eraman garria da. Orduan guztira, ibili bi urtetan, bi irakasgaietan, sei bat irakasle. Eta ibali dugun plataforma izan da, bueno, ba, mudela, eta batez ere mudeleko foroak erabili ditugu. Horrek ez du esan nahi, teknologian aldetekan mudela bakarrik eta foroa bakarrik erabili ditugunik. Mudelen gainera gauza herremintea gehiago erabili ditugu eta ikaten aldetekan ere, bai, baina nabarmenena hori da momentu honetan. Bale, orduan, ze eman behar dira guk eman degun esperientzia hon norbaitek e, aurrera eraman alizateko. Orduan, alde batetik, ariketa zerrenda behar dugu, ariketa zerrenda edo problemen zerrenda. E, problema zerrenda, no, eraiki egin behar da, horraztu egin behar da, zabaldu egin behar da, gelan fotokopietan ebalin badezu zabaltzen da, eta egelan noski horre ere egongo da. Eta ikasle bakoitzari uzten zaio aukeratzen nahi duena egin dezan. Ezin dutena da, bi ikaslek akaso bai, baino hiru edo lobi ikaslek ariketa berdina ezin dut aukeratu. Orduan euren artean autokontrol bat egin behar dute. Orduan autonomia bai, baina autokontrola ere euren artean ere bai. Orduan ikasleek bere kabuz, eskola ordutan, taldetan nahi balin badute edo bakarka lanetan, ariketa hori garatzen joaten dira, eta azkenean zerbait txukuna horraztua igo behar dute forora. Eta foroa igotzeko modua ez da nahi, dutena. Denek arau berdina jarraitu behar dute. Ariketak zenbakituak daude orduan. Jarri barko dute, identifikatu beharko dute, identifikatu beharko dute ze ariketa, enuntziatua gehitu beharko dute, eta gainea euren proposamena biztan gelditu beharko dute. Hau da, klik bat eginez ikus egin behar da. Ikasleak hori gotzen duenean, feedbacka dator. Orduan, feedbacka eman dezake irakasleak edo eman dezake beste ikaskide batek. Feedbacka izan liteke, hemen erratu duzu, hau inola zer ez ondo, zen eolako kasutan faiatzen du. Edo esan dezake faiatzen du, eta ondo egoteko hau izan liteke ikasle batek eman dezake. Orduan, egoten da, alimentazioa berre elikadura hori eh, ematen da. Behin eta berriro gertaliteke, orduan evoluzio bat egoten da lehenengo soluzio proposamenetik azkenean soluzioa lortu, eh, arte. Hori ere neurtu dezakegu eta san, ez ez, fibaka edo junetorri izango da ba, gehienez irukoa edo ondo egin artian edo batzutan azkenean irakasleak ematen du zen oso zaila da ikusten duzu guzti eh, okertzen ari direla. Eta azkenan, behin hori egiten gaudela, gainera, e, ariketa bakoitza kalifikatu egiten da. Irizpide desberdina jarri ditzakegu eta kalifikatu egiten da orduan. Lan hori nolabait ikasle puntua lortzen du, baina zuk ere puntua eman diozu, beraz gero ez dezu berriz ere amargain hori kalifikatu behar. Nolabaiteko bion arteko lan hori e, lan hori aurreratuta dago. Eh, teknologian aldetik, ah, ba, wikiak ere erabiltzen ditugu, HTML edizioa erabiltzen dute, testu edoa ah, e, egin dezakete, fitxatik eki ditzazkete, gure kasuan formulak eta abar idatzi behar dituzte, orduan, berdindu nola, joanek esaten zuna, berdintzain nola egiten dezun gauza da egin behar dezula, eta nahi dezun erreminta erabili dezakezula. Bale? Eta, bueno, orduan, eh, horren egingo duguna izango da, eh, ah, Aipagarria da edo gomendagarriena da, mene, esperientziagatik diot, azken izabeti irakaslea dauka. Esateko, bikain, bukatu dezu, baina komeni da azkena irakaslea izatea antolatzeko lana. Zen ikusten badezu, iraka, e, irakaslea ez balin badazkena azkena horrek esan nahiko du. Ah, horren ikan, irakurtzeko pendiente daukat, edo zuzentzeko pendiente daukat. Eta balin badago zurea horrek esan nahiko du. Edo bukatuta dago, edo ikasleari txanda pasatzen diot, hart buka gaizki duelako eta zerbait horraztu beharra daukelako ariketa horretan. Vale e, orduan, orain ikusiko duguna izango da, kalifikazioa ere, hau ez da normalki gehienak egiten duguna, ba, nik bai. nik mudel erabiltzen dut, eta mudelen kalifikazioak erabiltzen ditut. Eta harik eta egin balin badet, harik eta horren kalifikazioa mudelen gelditzen dut. Eta ikasleak badaki, pausoka, pausoka, zenbat dihoan ira, irabazten. Zenbat puntu dauzkan, eta nola dihoa bere kalifikazioaren evoluzioa. Ea gai izango dan, azkenean jarraikoko evoluzioa eginda, edo nola ikusten duen irakasleak, bera nola dihoan jakintzarlo horretan aurrera egiten. Ordan adibidez hemen daukazu, eh? Hola gardenki batzuk da irakutsiko dizkitzu eta adibideekin. Hau da bigarren mailako irakasgaia, irakasgaia honetan batez ere automatak eta lantzen dira. Inglesez irakasten dut eta e, orduan eduki inglesez dago. Baina bueno, e, itxura ardi ezai zuen. Foroan daukat ariketa zerrenda inglesez konetan egongo dira zazpe ari, ez, zortzi, barkatu, zortzi ariketa zerrenda desberdin. Orduan daukago, zet bi, iru, eta hemen irugarrenaren e, pantalla harrapaketa da. Orduan, goien dauzkago, horrendikan irugarrengoan instrukzioak eman behar dira, orduan instrukzioa dauzkate, eta hemen daukagu. Irugarreneko irugarren ariketa, ze atala, aurkeztu du proposamena egin du soluzioarena, josuk. Hiru erantzun egon dira, akaso belenengoa berea izan da bai, baina gero nik erantzun diot, edo beste, irak, eh, beste ikasle batzuk erantzun diote. Hemen eukitzen eh, dugu arrastoa irakurtzeko orandikan pendiente ote daukadan, ala ez? Eta hemen momentuan arrapaketa hau eginuenean, orainik hiru hogarren erantzuna josu berak eman azaukan. E, ikusten dezon bezala, Juan etorriak egoten dira, batek proposatzen du, beste batek zuzentzen du, beste batek zerbait erantzuten dio, akaso batek zerbait zuzen du, baino beste batek zerbait gehitzen dio, orduan, e, mugimendu egoten da, ez da norbaitek zerbait esaten duela eta hor gelditzen dela, ez ez, Juan etorria eta alkarlana e, izaten da. Itxura, mudelen itxura, hemen, Badauzkagu betiko gardenkiak, e, e, eskolan ematen ditugun gauzak, ariketak laborategian egiten ditugun ariketak jasotzeko tabar, eta hemen daukagu ariketa zerrenda eta noski epea. Beti jakin behar duten noizkorako beranduen egin, egin ditzasketen aportazioak. Hori beti argi eduki behar dute. Eta orduan, hemen kasu honetan, e, irakasgai honetan erabaki genuen e, foroa bitan, ariketa zerrenda bitan eukitza, bi foro desberdin izatea. Proposamena den bitartean, ba hemen egongo da, Bin zuzenduta dagola eta bikain, bukatuta dago, ondo dago, orduan pasatzen genuen beste forontara. Eh? Hau dira, ziur zuzenak diren emaitzak. Eta ikasleek hortikan, ikasi nahi bali badute azterketarako, eta hortikan begiratzen dute. E, tirabirak sortu zituen, bere momentuan, gero gainera jendean nola ezin zituzten ere errepikatuan enuntziatuak orduan biforotan, banatuta egotea erantzunak horrek gehiago kostatzen zaien jakitea zein ariketa garaz ezaketen. Vale. Orduan, hurbilpen hau hobetu egin da nolabait. E, bueno, hemen gonetan, daukaguna da, berriz ere dauzkagu, ba, oian, zenia, bueno, e, bebigarren gomaiakoa da, ingles ez dago orduan eras musikazleak badauzkagu, orduan, or, or batzuk daude. Orduan, kasu honetan adibidez, hemen Mikelek erantzuten du, bere proposamana ematen du, ematen du adibidez, ostegun batean, hogeita zortzia osteguna, Gonzalo erantzuten dio, larun batean, Aitorrek erantzuten dio, igandean, eta euren artean koebalazio bat egonda, eraiki dute benetako soluzioa, euren artean kompetentziak landu dituzte, batzuk etziren agai azkinean guztion artean soluzioa eraiki izan dute, eta nik aprobetsatzen dut, ondoren, hemen dinamika ondia, zegoen lehia, nahiko lehiakorrak dira ingleseko taldekoak. Orduan, azkenan aprobetsatzen dut, askotan gertatzen den edo maizak gertzen diren akatsak ere nabarmentzeko. Eta orduan komentatzen dio, bai, bale, honek zuzenketa egin dio, baina konturatu zaiz, hemen dagoen adibidez ebakidura hori, ezin dela erabili gauden ingurunean. Orduan, akas tipiko hori, besteak jabetu ez direna, nabarmentzen dut. Orduan, ariketa zuzendu daukate eta gainera tipikoki agertzen diren akatsak ere zuzenduta daude. Bale? Orduan, peer-to-peer eta eh, eh, kooperazioa. Hemen adibidez, esaten nena leno, klik batean dena biztan egon behar du. Orduan, horretarako esaten genuen, bueno, ba hemen identifikatuta dago, tituluan zein ariketa basten ari garen. Ez dugu ariketa zerrendara joan behar zen enuntziatua hemen dago. Eta gero soluzioa ez dago fitxategi batean igota, igol egon liteke, bai, behin sartuta ikusi nahi dut. Ez dut berriz ere klikatu nahi, orduan, Arrapatu du pantalla, kasu honetan automata bat egin behar zuen, lenguai bat errekonozitzen duena, eta orduan hemen jartzen zigu. Nire proposamena hau da, eta gainera proba batzuk dauzkatzu hemen eginda, eta ikusten dezuen hola, zein ondo funtzionatzen duen. Eta gero gainera eskaintzen digu, eta ematen digu bere makina, hola, beste ikasle bate probatu nahi balin badu, proba dezan. Eta katxi balin badago, feedback eman. Vale? Orduan, ingleseko taldearekin, bueno, leia dago, baino, nahiko sano ematen dute. Ez zaigu hori gerta tensioak sortzen dira, baino konpondu izan dira bi urtetan. Ez da zabera bera gertatu beste irakasgaian. Beste irakasgaian e, materia ere desberdina da, orduan. Beste irakasgai honetan, irudimena landu behar da. Okurritu egin bartzeskigu gauzak. Ikusitako ariketekin bakarrik etzeskigu gauza berriak okurritzen. Eta eginez, lortzen dezu irudime, e, irudimenezko gaitasun hori trebatzea. Orduan, zer da, ariketa zabaltzen danetik, okurritzen zaiden arako eta gaina izen erako igotzen, akaso beste batek txandartu ditela eta igo duela soluzioa. Eta orduan ere lana ez zertarako. Orduan, erabili deguna e, eh, autokontrolarako izan da wiki bat. Jartzen ditugu mintegia, epea noizko da, wikia jartzen dugu eta orduan hor dauzkagu ikasle zerrenda. Eta bakoitzak erabakitzen du zein ariketa egin nahi duen. Hori bainik ez diet behartzen ez zertara. Nahi dutenak dauzkate mintegi bakoitzarekin puntu bat, mintegi bakoitzeko gehienez hiru ariketa. Eta gero ariketa daude, e, zailtasunaren arabera ordenatuta. Dauzkazu 0 bosteko puntukoak, e, zero puntukoak eta puntu erdikoak. Ordo nahi bali maituzu bi puntu erdikoak egin edo bi gita maoz e, dezimetako ariketak e- eta egiten dituzte. Egiten dituzte eta asko eta orduan horrekin nolabaiteko estreso puntu hori kendu egiten diogu. Bale? baina koordinatu egin behar Eta eurek egiten duten, ez nahi zezertan sartzen. Gelan zer egiten dugu, teoria ordutan teoria esplikatzen dugu, ariketaren batzuk egiten ditugu, eta gero, e, ariketak egiteko garaian, eurek, elkarrekin zen, banakari dira, baina elkarrekin ari dira, zalantzen bali dute, eta unola egiten zen hau ez dakiz eta hemen zer dezaket. Kooperatzen dute egia da, azkonek esaten zuna. Aldemenekoari begia botatzea, ezin dezuek egin. Eta gero biharko egunean lanean ere galdetuko diote aldamenekoari ez balen edo sarean galdetuko dute. Orduan alperrekan gabiltza orduan. Ariketen bidez ja, e, garatzen ari garena da elkarlana baloratzen da, baino azkenean proposamena bakoitzak egin behar dute, txukuna izan behar du eta beste kulertu egin behar dute, eta rubrika jarraitu behar duzen bestela ez duzu gain dituko, eta gero azterketan rubrika berdina erabiltzen da, e, adierazle berdinak erabiltzen ditugu, baino bakarkako lanagai izan behar duzu, epe mugatu batean horri erantzuna emateko. Orduan, nola bait, etekin ateratzen diote ere praktikotasun eh, horretan landu duten ari. Orduan, hemen adibidez, ba hori, esaten izuena, irakasgaiaren gaiaren arabera, hemen formula asko erabiltzen dira, algoritmoak edo osatu behar dituzte programak, eta gero ikusi programa horiek zein eragin korrak diren, eta gainera esan nire programa zure baino azkarragoa dan. Eta horretarako matematikak erabiltzen dira, orduan, formula matematiko asko erabiltzen dira, nahi balin badute ere programa egin dezakete lenguain naturalean eta jardezakete eh, teklatuta edo nahi balin badute, gero hemen ere analisi eginda dauka, eta nahi balin badute txukun egiten balin badute, berdintzen papera, eta argazki atera eta igo, baina argazkia egon bardu biztan, ez, ez da berriz ere klik eman behar. Eta gero kalifikazioa, dena, dena golpe batez ikusten dute. Bai? E, beste adibidez, beste honek, adibidez, gainera, irudiak sartu ditu, orduan. Beste kompetentzi batzuk ere lantzen ditu. Goiko beste ikasle honek, Xabi, e, Jonez honek, enuntziatua jarri digu, bere proposamena, hau oso pauso pausok ematen ditu urras guztiak, oso ondo azaltzen ditu gauza guztiak, orduan oso erantzun luzea eman dit. Oso erantzun luzea. Orduan, komeni da nik neuk editatzea, eta tartean, joan, ba, hemen bai, baino hemen gainera konturatu zaiz hemen egin zen ezakela, bairuzkinak gehitzeko aukera ere badauka. Irakasleak edita dezake, ikasleak ez. Baina gero beti bezala azken hitza irakasleak. Bale, goian iruzkina komentatu dizkioz, azkenea esaten dio tondo dagola, baina gero gera dadin. Eta beste ikasle jakin dezaten zuzenduta dagola eta bukatu dala nere iruzkinak. Kasu honetan gainera hemen jartzen du erre. Horrek esan nahi du, beste ikasle batek, naiz eta wikian jarrita zaukan, beste ikasle batek igo zuela. Eta orduan liskarra zagon bien artean, banik nik erreserbatu da egin dut, baina zuk txandartu diazu eta, bueno, ba orduan azken izan ere izan zen. Horrerea. Orduan, azkenean, euren artean ez balin badira edo ipintzen. Bi soluzio guztiz desberdinak balin badira, zen nik horretan ere, irakasleok arbelean egiten ditugunean, edo talde lanan, askotan bestek egindako lanak gidatzen ditu, eta ez die irudimenari ere espazio hori ikusten. Orduan, honekin alda. Eta gainera, enuntzatu edo desberdinai, soluzio guztiz desberdinak ematea. Eta azkenean, igotzen dituzte. Eta gainera, behartzen dituzu, beste onura pedagogikoa batzuk esaten zuena, beste zarkako batzuk. Pauso pausoka, ondo idatzita, esaldiak ulertzen dira zen beste irakurri behar dute, eta ulertu behar dute, gai izan batzera espresio hori ere lan zen. Unibertsitatean horrein oso nabaritzen dugula mila alditan, aztu egiten dira, batxin ikasi dutena, iristen da, eta laguarren mailan proiektu edatzi behar dute, eta ez dakite idazten. Ez dakit iru lagurtetan eh, txosten gutxi idazten ditulako, aztu, indizia. E, ez dakit, irudiak, oina, e, gauza oinarrizko batzuk, eta aztuta dauzkate, reseta egiten dute. Hm? Bueno, ba hori, orduan, komentatzen izuena, azken irakasleak, konferentzientziak trebatzen dituzte zeharkakoak, edo onura peradogekoak iratxe e, zeritzona, eta baita ere irakasgaikoak. Hm? Orduan, orain lau gardenkitan dauzkate maitzak, Emaitzak, ikasleen ikuspuntitek, emaitzak irakasleon ikuspuntitek, eta ondorioak mm, denak elkartuz, aldekoak eta kontrakoak. Orduan, kasu honetan, adibidez, eh, eh, a Adibidez, irakas honetan, ingleseko irakas honetan, egiten dituzte zortzi foro, eta foro ba, zortzi foroekin puntuta erdira bazten dute. Azkenean, bataz bestean hau dira bataz besteak egin dituzte e, antzeko parecido, bi urtetan, bate, eh, urte batean amala oariketa, beste batean amabost, e, ia zemezortzi kasa izan ditun, aurten hogeita, hogeita lau, bat ez da klasera etorri, baina bueno, hogeita iru orduan. Bai? Orduan, hogeita iru ikasle horiek, bataz bestean, bakoitzak inditu amabost ariketa egin, publikatu, zuzenketa izan du, feedbacka izan du, eta horretarako, egia da, lantzama da, berarentzat, zen egin ditu, ziur nago egin dituela ez da papera bezala bere kabuse ikasten egoten direla eta azkenean ez dakizu egin dituen edo ez. Hemen egin ditu igo dituelako eta kaso gehiago esaten diguna ez da nahikoa forotan egiten degun argitaralpen horrekin. Gehiago egin behar dezu, zen trebatu egin behar dezu eta velozidade hartu. Eta gero bataz bestean hemen daude ikaslearen aportazioak gehi irakaslearenak gehi beste ikasle batzunak. Hau da, ama ostetarako egondan trafikoa izan da goikoa. Vale? Beste irakasgai honetan, e, hau euskeraz irakasten dut, hemen, eh, hasi ziren emeretzi ikasle jarraikako egualazian foroekin eta implementazioak egiten, eta jardura asko dauzkagulako, partzialak eta gozak gehiago daude, ez daude bakarrik ariketak egitea puntuak eta lortzeko eta kompetentziak lortzeko. Orduan, hasi ziren emeretzi, baino azkenen bukatu zuten amalauk. Amalau horietatik amairuk gainditu dute. Finalara joten direnak ez dioten nahiko denbora eskaintzen irakasgaiari, ez dituzten nahiko ariketa egiten. E, finalara junda ariketa berdinak dira. Forotan dauden ariketa enuntziatu berdinak. Bueno, berdinak. Berdinak ez dute egin jartzen, aztaketako berriak dira, baina estilo saltasun berekoak dira. Ez dute denborarik, ez eski okurritzen. Egin egin behar dira. Eta egiten ikasten da, eta horretan gabiltza. Eta horiek, zazpiarik eta ta erdi, eginda, gehienez irupuntu irabazten zituzten. Hau da, azterketetan bezala, azterketetan dauzkate, bi azterketa amara ariketa garatzeko, amara ariketa horiek gehienez, gehienez lau puntu. Hemen, zazpi ariketa eginda, gehienez, iru puntu. Orduan, lan antzekoa da. Lan zama antzekoa da, baina gainera ariketak eginda eta igoaz, dagoeneko puntuak irabazten doaz. Diferentzia zer da, ba hemen, koordinatu egin bar dutela kooperatu egin behar dutela, elkarren artean koebalatzen dira, eta gainera besteari zuzentzen bali madio eta kasu puntuak niretzako dira, zen emaitza da puntuak azkenean ondo egin duenaren zako da, ez lehenen igo duenari. Baizik eta ondo egin duenaren zako dira. Eta azkenean, sentsazioa zer da, eurek nahi zituztena ziren ariketa ebatzien zerrenda, babadozkate, eta gainera bere kideek egindako proposamenekin. Ez irakasleoi okurritzen zaigu gidoi edo bide horrekin, baizik eta beste modu batean eta kompetentziak lantzen ditugu eta eure konturatzen dira. Joske eske jarraikakoan azkenean jendeak hobeta poratzen du. Ja, baina ez da du musutruk. Ordua sartu dituzue. Finalara junda ere egin dezakezue. Baina nik ez deten algelan lortu da ariketak egitea. Izketan azten dira. Orduan behartzen bali bai duzu eta bai paperan jaso nitzaken, egia da, paperan jaso eta zuzenketa egin nitzaken. Eta beste urte batzutan horretan saietu gera. Baino jasotzen duzun narraskeria izugarria da. Hemen publikoki geratuko dira. Orduan txukuna egin behar da. Bestek ikusiko dute. Ordan, presio mi, puntu hori ere gehitzen diozu, ezta? Bueno, ikasleen e, e, aldetik ere lantzama dago. E, eh, josunik esaten zuna, hori ez dala gehiagin nortzen, ez? Egia da, nik eskolan orduak sartzen ditut eskoletan, eskolak emanez, baina eskola eman aurretik sartzen ditudan orduak, eta gero ondoren zuzenketak eginez, eta horretarako, hurrengurterako ikusia zertan ez duten lortzen nahi ditudan trebeziak, ordu asko ematen ditut eta hori ez da neurtzen. Baina, bueno, bakoitza nire gustatzen zain nire ikasleek treba daitezen, eta nire helburua hori da, orduan bakoitza markatzen ditu bere helburuak zeintzu diren. Baina, egia da, irakurri egin behar dituzu, ulertu, zenbatzutan ematen dizki zuten azalpenak ulertu dira, orduan berri, e, eh, berbideratu egin behar dituzu, feedback amaterakoan esan dira zaiokezu, guzti zerratuta zaude, pentsa horrek ez daukala, etzaitula soluzion onara bideratzen pistaren bat eman dizakezu. Baina ez da zuzenketa egiteen hau da erantzuna. Ez, ez, bideratzen dituzu. Gero, e, taldea zagutu egin behar da. Ingleseko taldean adibidez, koebalazioa normala da. Euren artean, sartzen dira. Bi egunetan, ez balin badu inork, erantzun orduan sartzen naiz. Bestela ez. Orduan, taldearen dinamikaren arabera, Euskarako taldean adibidez, keba, inorez da sartzen. Irakasleak zuzenduko ditu. Vale, orduan, taldea zagutu egin behar da, orduan, zure lana bada. Kudeaketan oso zorrotzakin bat izan dugu. Etortzen dira ordenean erantzuna eman. Erantzuna zuzena, argia, paperan gelditzen da, zuku idazten zuna, azterketari enuntzatu ari zenbat bultamaten dizkiogun, guk irizpide batzukin jarri dugu, intentzio batzukin, eta eurek beste modu batetan interpretatu dute. Ba, hemen publikoki gelditzen da, orduan, erantzuna bai, zuzena eta zorrotza izan behar du. Ez dugu ambigu eta behar. Bai? Orduan, ondoriak zer da, abantaila zer da, ikasleak azkenean proaktiboak direla. Egin nahi dute, gainera, hasieran oso azkar sartzen dira, zergatik? Ha, nik erun nutzatu errezena puntu gehien irabazteko hasieran, eta orduan beste besteak galdetzen zaizki, orduan hasieratik daude hor lehia horretan. Irakasgaiaren arabera, erabera, komentatzen dizuen, ni wikia sartu nu. E, erantzun txapuzeroak dizua sorio horretarako bada. Orduan, Gauza txukunak aurkeztu behar dituzte edo zeintu akitan. Unibertsitateko ikasle batek ezin du edo zer nolako dokumentu bat inone utzi. Eta hori mentalizatu egin behar dute. Akatz ez dira onartze. Esaldi gaizki esanak ez dira onartze. Eta berdintzai taldean taldeko lana dan eta irakasleari bakarrik esan beharrote dio dan. Ezin da. Gero, e, ariketak eginez, presentzia asko ikastor dutan, egin ditzazkegun ariketak, gehieneta egin dien litezke bietan ariketa berdinak, baino gainera foroen bidez lantzen ditugun zenbat ariketa zailak dira. Orduan pentsatu egin behar duzu denbora eskaini behar diozu. Behar badan ikasaten dira, behar badan ni garbitzen agon bitartean edo erosketak egiten orduan bururatzen zaite ideia. Eta gero, gero egiten dut garapena. Denbora eman behar zailo ariketak ez dira oso errezak. Ez direlako ariketa problemak dira, orduan benetako problemak dira. Orduan denbora hori Eskola orduan eskin ezin daitekena, foroetako ariketen garapenen bidez egin liteke. E, bestea, guk egiten balin baditugu, bideratzen ditugu. Hemen, bakoitzak bere imaginazioa dauka, eta nire irakasgaiaetan behintzat, soluzio alternatiboak amaika daude. Eta amaika horietatik, behar bada, erdik zuzenak dira. Edo gehiago, edo denak, edo batez. Orduan ez da esan behar, hau da zuzena, ba nerea okerra da. Ba ez, hemen aukera daude. eta orduan, horrek lan askatzen du. Zen ebolazio garaia, aukera desberdinak onartu egin behar dira eta ulertu egin behar dituzu. Etengabeko feedbacka daukate, orduan badiakite foroak aurrera doazen enean, puntuak lortzen doazen enean, begi, badakite gai izango te diren azkenan edo oraindikan gehiago eskaini beharroten dioten irakas gaiari. Hombre, kontrako gauzak ere badaude, baina nik buelta ematen diot, ezta? Estresa eragiten du, irak, irakasleoi eta ikasleei. Zin presioa daukazu, epea daukazu, zuzendu behar dezu, feedbacka behar diozu, egia da, E, baina horretarako egin bardana da neurtu. Neurtu zenbat foro jarri nahi ditugun, zenbat puntu eskeniko dizkiegun, e, zer nolako ariketak eskeniko ditugun. Bestea, e, oroa gaurko gizartean nahiko bereko jagara, Eta ordan nik egiten detena nerea da eta nerezako. Ordan hemen konpartitu egin behar da. Eta hori ere, e, pertsona formatu behar ditugu. Ordan konpartitze hori lehen esaten genuna, gero juten bali ma ba naiz zagutza zenentzako gelditzen Hemen egiten duguna talderako da. Ez bakar nire aldamenekoaren talde guztiaren da. Eta norbetek egindako emaitzen bat foroan gainera oso interesgarria balima da, gero eskolan erabili dezak, eta zan begira, bai osuk egin duen proposamena da, zoragarri bekaina, pentsa zer ikurritu zaion ez dakiz eta bestean. Edo josu atera arbelera, aurrez aurrekoan gaudelako. Orduan, elkarren artean beste, mm, dinamika bat erabiltzako eh, erabiltzeko ere balio digu. Hori bai, planifikazio zehatza eta ez zitu. Ez hasi amaika mila foroekin aldi berean, ez dezu ezertan ere hainbeste puntu eman behar, egia da ariketa zerrenda behar dezuela, baina aurreko azterketetako edo aurreko praktiketetako enuntziatuak berreskuratuta posiblea da eraikitzen astea ariketa zerrendak. Ordenatzea zailtasunarean arabera, batzutan zuretzako errezatana ikasentzako ez da, eta zuretzako zailazana ikasle batzuk dute mentalidadeangatik oso errez ikusten dituzte. Orduan hor ja betiko, kontua dago. Bai? Ja sta. Ni bukatu dut. Orduan nahi baldina izan baldin badezu zerbait komentatu.